Nie oddamy Chinom Związku Radzieckiego. Nie oddamy Pekinowi kraju rad. Panie śpi, a gdyby doszło coś do czego, my czuwamy. Wy możecie przecież bardzo słodko spać. tym dumnym stepem państwo jest ogromne. Żółty człowiek tam na wanie oszczykły, w nocy palną zlepi taką wielką bombę, że czerwonym na jej widok deszcz łzy. Nie płacz Wania, śmiej się Wania, pysk do góry. Ukraiński żołnierz już za ciebie trzyma straż. I nasze czołgi staną na Usurii. Cały Sybir wraz z Mandżurią będzie nasz. Obiecuję. Nigdy zrobi z Moskwy płuta ryżowego. Nikt na Kremlu sakę też nie będzie szlał. Więc Rosjanie już nie uczcie się chińskiego. Ukraiński w zupełności starczy wam. Mówisz, Wania nie ma związku radzieckiego. A czy Putin to nie człowiek z KGB? Czy jak Stalin dąży tylko do dobrego? Kto nie ruszy? I to nasylnik, czego wie. Widzisz, Wania, widzisz, Wania, twój kraj wcale się nie zmienił. Swe imperium znów buduje kłamstwo krew. Ale Chinom nie oddamy cię za naukę ukraiński mowy weź się. Więc się weź. Tak, tak, Ania, ucz się po ukraińsku. Sybir, Mandżuria, Usuria. To będzie nasze. Ucz się, Ania, ucz. Nie ma Związku Radzieckiego. A czy Putin to nie człowiek z KGB? tak jak Stalin dąży tylko do dobrego, to nie ruski, więc na Sibir chce go wieść. Ucz się, Wania, ucz po ukraińsku, ucz się.